नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे रोशन पॉवर ब्लॉग्स तर मित्रांनो आज आपण जाणार आहे मालाड येथे आपल्या गणपतीची शॉपिंग करायला तर आपल्यासोबत आज असणार आहे आपला छोटासा भाऊ आणि आई एक असणार आहे तर चला आपण बघूया की आजच्या आपण ब्लॉग्समध्ये आपण कुठे कुठे आणि काय काय करतोय ते आपल्या या ब्लॉग्समध्ये तुम्ही जोडून धन्यवाद फायनली आपला अर्धा सगळं ट्राफिकमध्येच गेलेला आहे बिचारा रिक्षाप कंटाळा गेला आहे रिच रिक्ष आई काय आई बघा आई कशी येते आता चला फटाफट जाऊन आपण सामान वगैरे घेऊया आता आणि बघूया आजचं किती गर्दी होपसो गर्दी नसेल कारण की आज सॅटर्डे असल्यामुळे तुम्ही पाहू शकता खाली रोड आहे आज चला आज जास्त काय आहे ॲक्च्युली मोबाईलची आपल्या चार्जिंग पण कमी आहे हा तो पूजेचा सगळा बॉक्स वगैरे आहे मित्रांनो आपण आलो आहे ते मालाडला पण आधी सर्वात आधी अगरबत्त्या जे सामान वगैरे घेणार आहे तर पाहू शकता आपण इथे ज्या ज्या ठिकाणी आपण इथं आपण आठ वर्षापासून इथे आहे चांगल्या असे व्यापार आहेत होलसेल असं इथे दुकान आहे जे काय तुम्हाला घ्यायचं असेल इथे जे कोणी ते नवीनपणे घेऊ शकता हे आपलं मालाडपासून जर तुम्ही बाय एस वी रोडने जर आलात तर आपल्या इथे एक स्टार्टिंग एक मच्छी मार्केट लागेल तिथून आतमध्ये एक छोटीशी गली आहे त्यामध्ये सर्व आपले लेडीज वेअर वगैरे सगळं आहे तर तिथे सुद्धा काढले नाही कारण की सगळं लेडीज वगैरे असं बरं वाटत नाही त्यानंतर पुढे आल्याच्यानंतर आपलं एक बी एस मस्कर म्हणून आपलं एक शॉप आहे तर त्यामध्ये सगळे आपले गणपती सामान किंवा पूजेचं काय साहित्य वगैरे लागतं ते इथे भेटणार आहे तुम्हाला नक्की भेट द्या अजून आपण पुढे पुढे काय शॉपिंग नक्की सांगणार आहे तर मित्रांनो आज आपल्या रिषभने आपला कॅमेरा पकडलेला आहे एकदम सिरियसली बघतोय बघा कसं आणि आपली शॉपिंग वगैरे करून झालेलीच आहे तर आता आई गेले अजून काही घ्यायचं ना भेटलं तर हे आणेपर्यंत म्हटलं आम्ही काहीतरी थोडंफार टाईमपास तरी करूया म्हणून तर ऋषी वगैरे सिरियसली बघतो आपल्या ऋषी माय चाइल्ड बॉय से कैमेरा भरपूर हल्ला ना बाबू ना हाय कर हाय नहीं करो तू फाइनली हम घर पे पहुंच गए हैं <laughs> और आता भाई बा याला आता तो झोप येणार नाही मला झोप येणार नाही काय हो घरात ना आज कुठे पप्पा इथे आपले दिवापती करत आहेत उघडे बाबा एक्सायटेड व्हावं लागेल ना